Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy fahefatra amby roapolo ny volana aprily telo amby roapolo sy roa arivo amin'ora maraina hatramin'ny talata fahadimy amby roapolo ny volana aprily telo amby roapolo sy roa arivo amin'ora maraina. Tsy misy ny filazana manokana mahakasika ny alondrano. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjona baba omby hatrany amin'ny tanjona angotsy, ho maina amin'ny ankapobeny ny andro, ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivoka hatrany sivy ambin'ny folo kilometatra isan'ora hatratratra valo amby roapolo kilometatra isan'ora kosa indraindray. Adino mpanonjana an'onjabe ny ranomasina ahavon'ny onja raika hatramin'ny iray faingo dimy metatra. Tanjona angotsy hatrany mahanoro anoratantrifondrahona vitsy ny andro ho avy avaratra na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho sivy amby folo ka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora. Anotsabe ny ranomasina ahavon'ny onja iray faingo roa ka hatramin'ny iray faingo dimy metatra. Manoratra ny taolany aro an'ireo tandrifin-drahona ny andro ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka hoe sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra manomboka ny tolakandro ka ho sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora any atsimon'ny farafangana hatratra fito amby telopolo kilometatra isan'ora indraindray. Avy ny onja iray faingo dimy ka hatramin'ny iray roa faingo dimy metatra. Hisy alin-drano avy atsimo andrefana. Tanjona akabo hatrany tanjona vilan-drano. Andrahona mitsitokotoko ny andro, nibaliaka kosa ny masoandro ny tolakandro. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho sivoka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora. Adim-panonjanan'onjabe an-dranomasina. Avy ny onja iray ka hatramin'ny iray faingo dimy metatra. Tanjona vilan'andro hatrany Analalava, hisy tandrifin-drahona vitsy any avaratr'i Mahajanga, ho maina ny ankoatr'izay. Ho avy atsimona atsimo-andrefana ny rivotra ka ho sivy ka hatramin'ny valo amby roapolo kilaometatra isan'ora ny maraina, ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho sivy kilaometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina, haavon'ny onja ho latsaky ny aotra faingo dimy metatra.